قصيدة أهات الذكرى للشاعرة دكتورة أمل العرب مرت السنين مرت السنين ونامت الشهور والسنون في طيات النسيان مرت السنين ونامت الشهور والسنون في طيات النسيان مرت الأيام مرت الأيام تبكي من قهر الأزمان مرت الأيام تبكي من قهر الأزمان وعاد وجع الغياب يطفو على سطح الأهات في كل عام في كل عام تعود الذكرى للقاء على سحب الذكريات في كل عام تعود الذكرى للقاء على سحب الذكريات ودموع الفراق تسكن داخل سجن الوفاء وثقبت على سطور الحكايات وثقبت على سطور الحكايات حروف من لوعة الاحتراق وأنين المغيب وأنين المغيب يصرخ فوق ملفات الوداع وداع أحلام طارت مع الرياح آه يا رحيل أخذت آه يا رحيل أخذت أجمل الروايات وسجلت في الأحداق أمطار كسيت بيها سياج الآمال آه يا رحيل أخذت أجمل الروايات وسجلت في الأحداق أمطار كسيت بيها سياج الأمال ومرت سنة تتلو سنة ومرت سنة تلو سنة وسنة وما زالت رياح الأكماد ممزوجة بالأحزان وأريج الأسى وأريج الأسى مفروش على بساط الأشجان والألام والألام زرعت في أوتار الفؤاد حدائق من الفزع حدائق من الفزع تراكمت في باطن أورثة الخوف من العذاب في كل عام في كل عام نأمل يتجدد الأمل بالأفراح ولكن كل سنة تتسابق وتركض وتتزاحم العبرات على طرقات الأجسام مرت سنة وتأتي سنة وأتمنى أن تكون هذه بداية جديدة لانقطاع الأوجاع وزوال أساطين الحسرة وسطوة الجزع من الآفاق مع تحيات دكتورة أمل العربي